Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. sentito nel silenzio una voce dentro e tornan vive troppe cose che credevo morte ormai e chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi e quello che mi manca silenzio mi manca sai molto di più che mi manca dal mare del silenzio, mi manca assai molto di più. oggi che silenzio al bordo delle cose chiare